қабылдайды қан қысымының төмендегі сырқат болып саналмайды ауытқушылық болса ол қан қысымы төмен дегенді білдіреді және әлсіз тұсы да дәл осында статистикалық орташаландырылған немесе қалыпты мағына жеке сырқаттың бар екендігіне хабар бере алмайды ол үшін емделушінің толық шағымын есепке алу керек көбүнесе оорудун белгиси ретінде узак отуруп тез турган сәтте немесе таңертеңги кездери бастын аздап айналуун айтады бирок бул кан кысымынын төмөндүгү менен тыгыз байланыштуу деу кыйын буган кан кысымынын реттелүү жүйесінің кыска мерзімді бузулуу себеп болуу мүмкүн кан кысымынын бирден көтеріліп кетүү немесе төмендеуі жүрек кан тамыр жүйесінде айтарлыктай зардабын тигізетіні анык кандай жагдай болмасын калпты кан кысымынын жиырма отыз пунктке жогору немесе төмен түскен қан қысымы қауіпті саналады аталған санж отыздан жогору болса бұл аса қауіпті адамның қан қысымы себепсіз көтерілмейді белгилүү бир факторлордун куралатын жыйынтык жыйынтык болуу абдан мүмкүн. сондай ақ кан кысымынын көтөрүлүп кетуі тек агзадагы проблемаларга гана қатысты эмес. сондықтан кан кысымы көтөрүлгөндө мындай жайттарга э, назар аудару керек агзанын суусуздануу адам күніне шамамен бир жарым литр суу ичүү керек бирок тек таза суу гана эгер агза өзүнө кажеттүү мөлшерде күнделікті сууну кабылдамаса кан қоюлана баштайт ол жүрөктүн жумушун оорлатып нәтижесін нәтижесінде кан қысымын не жогорулатады не төмөндөтөт тым майлы тамакты жиі тұтыну курамында холестерини көп азык түлікті пайдалануу бул жагдайда кан тамырда каннын агысына кедерги болотун холестеринди түйүндөрдүн пайда болууна алып келеді күнделікті тағам мазиринде туздун шамадан тыс көп болуы жатады келеси себеп жагымсыз адеттер алкоголь немесе темеки агзага оор күч салатын жумуштар немесе олардын мүлде болмоо тым ауыр күч түсіретін жумуштар кезинде агза жұмысына жаңылуу орун алады ал керисинче физикалык күч жұмсау мүлде болмаган жагдайда кан айналым начарлап жүректің булчук эти босайды сонымен катар элүү жаштан жоғарғы бүйрөк пен баш жаракаты болуы себеп болуы да мүмкін сізге сұрақ төмен кан кысымы сиз үшін қауіпті деп санайсыз ба сіз қалай күтінесіз төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыз біраз ақпаратпен таныстық ауырғанша ауырмаудың жолын іздейік